Saluton uh, Ien mi en uh, nia nova antaŭ medito. Do hodiaŭ mi volas kunpartigi kun vi pri penson pri la fakto ke multaj homoj shainas sopiri al interessai temoi materialoi tra la reto pri esperanto krom la lingvo mem kaj shainas al mi ke estas mute da spazio por tio do ni kiel esperanto parolanto ilaŭ mi devas pripensi doni ion en have interesan kai signifo plenan aparte al progressantoi exemple homo qui qui finigis la duolingo curson kai volas ion pli por uh, clerigi, por uh, lerni. Compreneble cun parolado estas grava, sed oni anca devas, devas paroli pri io. Cai iu pli mi pli agias, des pli mi estas pretendema pri bona havo char eh, mine plu el tenas ne diru surfaza in en hawe no ja bone do mi lasas vin la medito restu con ni con medito con ni dankon Saluton, cae bonvenon a nia nova Zamenhof amerito. Hodio, mi volas leghi cae medite sur convi, pardono, sur la comenzo de la gramofona parolando o casa de la unua da treveno de la fonda de la Londona Esperanto Clubo. Cio trovigas e pagio tricent quindec nao. Gi estes publici dita origine en 1927 en International Language revuo. Estimatai signorinoi cae signoroi, ne havante la eblon parto preni, persone en la unua iar conveno della Londona Clubo Esperanta, mi sendas per fonografo mian coran saluton al ciui parto prenantoi en la conveno. En mia imago mi presentas al mi, che mi sidas nun inter vi, estimatai anglai amicoi della ideo de lingua internazia, ca mi gioias con vi, pro la belai fructoi, ciuin via energia laborado donis en la dauro della for erinta iaro Carai, mi electis tiun ci el tiron, quiu estas absolute margena en la, ni diru, vercaro de Zamenhof, en la productado scriba de la fondinto de la lingua proiecto, esperanto, uh, char gi altiris mian attenton. Uno è la play oftai um, rimarcoi pri la covim epoco estas che ni vivas exter ordinaran historian momenton. Cai mi ne dubas je tio. Sed, ali flanke tio ne signifas che citiu momento estas ne comparebla con ciui aliei momentoi. Cai en la lasta tempa historio de la homaro, ne diru, en la, en la tempo de speranto, cio estas ne longa compare con la historio de la homaro, estas iom plio centiaro, e ne diru, quin generazioin, se generazio estas dude quin iaroin longa, ni povas diri che estas multai aliai tempoi, lasta tempe, dum ciam voyagi estis malfacile, cae do conveni internazia estis malfacile, cae quel foie oni simple sendis gramofonan mesagion. Do, do, ni raita splendi, sed ciu utila splendi? Gis ciam, cae aparte, cial? Pro ciui cialoi ni plendas? Char estas bone cialoi por blendi, por reagi, pliol plendi, cae do proponi, ion por solvi concrete aferoin, sed pri aliae aferoi, lau mi, plei bone oni lasu ilin kiel aquo en rivero, cio ne, gi fluas, ci iras, cae tio ne, ne perdigas al ni nian energion. Do, ni sparu nien fortoin por ne bagatelai aferoi. Ien, lau mi, cio inspiris, cio inspiris al mi, cion inspiris al mi citiu, malfermo de la gramofona parolado. Compreneble, in mi plu usas gramofonon, sed la essenzo ne tro changas la aferon kai la rimarkon kai foi anka oni super taxas la rolon de technologio kai mi parola spries espertulo per tio giuste char essenza la home rilato restas la samai sen depende de vita e technologio au gramofono Dankon pro via attento, gis morgao, felician semen finon, por la subtenanto di aparte, kai kiel ciam, sin senfine